Benvinguts a la Sala Mauri del Museu Picasso, on presentem eh, l'obra d'un artista holandès que es diu eh, Marijn van Krij. Um, la cosa típica que es pot dir de l'obra de Marijn van Krij és que es basa des de fa, jo crec, 10 o 12 anys, bàsicament en un anàlisi de l'obra de Pablo Picasso. Aleshores és molt interessant per al públic nostre de descobrir l'obra perquè conté referències molt explícites a l'obra de Picasso. Eh, de fet, eh, l'artista ha realitzat l'exposició que mostra aquí a la Sala Mauri després d'haver visitat el museu i s'ha inspirat en algunes vegades, com aquí enrere, en algunes peces emblemàtiques de la col·lecció. Aquí eh, tothom pot veure directament, són les famoses finestres de les menines. I en el reste de l'exposició l'artista ha escollit també obres de Picasso on el tema de la finestra eh, mm, mm, té un joc molt important, té un, un lloc mm, emblemàtic en la definició de l'obra. obra. Aleshores mm, podem veure mm, finestres del famós estudi de Picasso que va tindre en el sud de França i mm, la tècnica més o menys que desenvolupa l'artista és agafar trossos o fragments de l'obra de Picasso i enfocant una mica com si fos amb una càmera de vídeo o una càmera de, de fotografia, ell després només agafa un fragment o un tros del, de la pintura i després amb aquest fragment fa repeticions, fa com còpies de còpies, de còpies, de còpies i còpies. Fins i tot 200, 300, 400 còpies de la mateix, del mateix fragment, del mateix quadre. Aleshores, es pot dir que és la intenció de l'artista amb aquesta mania de copiar, i mm, per a mi, jo, a mi em sembla que podria ser com aquesta obsessió per mm, encontrar el secret de, que hi ha detrás de la mà màgica del, de l'artista, del maestre. és un intent de, a través de la còpia i la còpia d'agafar mm, el mateix talent o la mateixa sabidoria de fer que tenia el maestro Pablo Picasso.